大家好，欢迎来到不二财经。相信大家投资股票呢，都听说过股息。那今天呢，咱们就聊一下股息是什么，股息率是怎么算的。然后最后，咱们拿一只股票实际的算一下股息率。那要想说清楚股息呢，咱们得先说另外一个概念，叫净收入。净收入呢，就是一个公司的总营业收入减去它的总的营业支出，剩下的就是净收入。那么咱们举个例子，比如说咱们拿可口可乐公司做为例可口可乐公司呢，那么它一年卖的所有的这些饮料啊，收到这 钱，那就是他的总营业收入。但是这些钱呢，不都是他的利润？因为你要获得这些收入呢，会有一些必须的支出。首先呢，就是原料。你要做这个，比如说可乐呢，那你需要糖、咖啡啊、水啊，这些都是你的原料。这些原料呢，你都要花钱去买，所以它呢要扣出去。那么你光有原料还不行，你还得有机器。机器呢就得用电呀，比如说用润滑油啊，相关的这些费用也要除取。有了机器呢，你还得有地儿放，所以你就有个厂房的问题。那厂房呢？ 那就有水啊，有电呀，还有像排水啊，还有像周边的一些维护的这些成本都要跑过去。除了你有厂房，你还会有总部的大楼，那么你那个大楼呢也会有一些费用，电呀，还有其他的，比如说包括物业费啊，所有这些成本都要扣掉。那么除了这些呢，还有很大的一部分支出，那就是人员。那么这个整个可口可乐公司，那么从它的 CEO 高管，一直到中层的管理，到下边的普通雇员，甚至。 包括你周边的维护需要的，比如说清洁工，比如说普通的这些呃维修各种设备师傅，所有这些人的的工资，还有他的其他的一些呃补助啊什么，这些都得扣掉。那么另外还有一最后一部分呢，就是它的研发。可口可乐呢也会有研发，比如说它会有专门的队伍来研究新的口味啊。 然后去研发新的配方、新的产品，那么所有的这些支出都扣掉以后，那么这就是它的净收入。那么对于它怎么来处理这个净收入呢？总的来说有两个办法，一个办法呢就是它可以留在公司的账上，这个叫 retained earnings。那么在财务报表上，它会就它就会转到这个叫 shareholder equity 里头，就会转到这股东权益里。 那么具体它呃接下来怎么用这个盈利呢？可以有很多种办法，比如说呢，它可以用来还债，它也可以用来投资新的领域，或者呢，它也可以用来收购其他的公司。那么在这些留存的盈利都已经有去处以后，那么剩下的钱呢，那它就要还给股东，以现金的形式也好，以股票的形式也好。 发还给股东，那这个呢，就叫做 dividend，也就是股息。那么，我们在看这个，不管 Yahoo Finance 啊、Google 什么的，经常会看到一个股票有一个股息率，那么也就是它的 dividend 的 yield，那它是个百分数。这个百分数呢，就是它每股每年的利息收入除上它的股票价格。 就得到了这个股票的股息率。那概念讲完了，咱们呢现在实际的找一只股票算一下，大家就清楚。了。我知道咱们这个频道的观众呢都藏龙卧虎，所以呢，咱就不拿那特简单的那种例子来算了，咱直接拿一个真实的例子。这个例子呢就是 A T N T。 那这个呢？上礼拜他的 CEO 在跟投资人见面的时候谈了一下未来公司在华纳媒体这个分拆以后的股息的计划。那么他说的呢，未来的股息支出会在八个 billion 到九个 billion 之间。它的什么一个水平呢？基本上就是在它二十个 billion 的自由现金流的百分之四十的比例。 那所以根据他说的呢，我们就知道他整个公司要付八到九个 billion 作为 dividend。那么另外一个我们需要的信息呢，就是他要知道他一共有多少股，因为咱们刚才公公式是这么说的，它的股息率呢等于每股的年股息收入除以股票价格，这个。 它总的八个 billion 的支出是整个的支出，那我们就需要把它除以总的这个股票数量，这样就是每股的股息收入了，也就是用八除以七点一四。那么至于股票价格呢，这个就有点 tricky，就是因为现在因为它在分拆的过程中。 那么未来分拆以后，AT&T 会在一个什么价格？呃，现在谁也说不清楚。那么以今天这个 NTNT 的价格大概在二十三块多。那么咱们之前也算过，呃，它华纳媒体那部分可能分拆以后至少要值个六七块钱的样子。所以实际上呢，呃，那么如果按目前的这种估值水平。 呃，未来明年六月份的时候，AT&T 很可能价格可能在十八九块。那么我们姑且就取一个整儿来算题，算的比较简单一点，那么就用二十块来做。那么这个除出来呢，那么八除以七点一四呢，也就是一点一二。换句话说什么呢？就是在明年六月份，大概是明年六月份，华纳媒体剥离跟这个。 探索频道合并了以后，未来的 ATNT 美股的年派息大概其就应该在一块一毛二，可能会多一点，因为咱们是按八个辩论算的。那么如果是按九个辩论，可能要再多一点。那么如果未来的股价是二十块的话，那么这么算出来就是说，未来剥离以后的 ATNT 的呃股息率。 应该在差不多百分之五点六，这就是我们计算股息率的一个例子。希望大家看了今天视频，就对股息率有一个比较清楚的理解了。大家如果有问题，欢迎留言。谢谢大家。